ate nga bwe tukebera ku budde tusobola okulaba nga saawa ziri 1mndakiika 48 ng'ate waliwo olutalo olwasimaguseo lw'amaanyi nnyo nnyo nnyo nnyini ddala ate era nga tetusobola kwerabira tamale mirundi junior emabega kawe yagenda ku facebook page ye n'ayogera n'agamba mbuno avudde mu nuupu byeyayogera byali bisongovu nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo abantu bangi ku social media yasanika okubanga traininga okumala almost one week n'abeera ku bulizi tvs radio buli omu nga amuyita ngaayogera ku ezo ensonga alina ebintu binnyo byeyayogeddeko naye ngaera byamagezi tuli live era abatulaba ku tamale mirundi junior ku youtube kwali era ne ku bambi charity media era kwetuli ate nga ogenda ku facebook ya tamale mirundi junior era oba ogenda kubanga omulaba bulini tuli live so comments zamwe zonna naagenda kubanga aziraba nga tutandika obadde otrendinga nnyo okuviira ddala uh, okuviira ddala Uh, last week nga youre one of the most trending people in uganda njagala tutandikira awo wavuddeyo ngaocyankalanye abantu nobavuma idiose mm -hmm. nobavuma obutategeera novuma lumbuye fred lumbuye mm -hmm. Ah, ah, anyway tusooke tutandikireawo ah, abatulaba amanya ntamala emirundi junia yes munange nze aliko nze atulendinga nze gwe bavuma but nze ndi musajja munabyabufuzi ate mu byobufuzi totyanga kukola decision ate totyanga kukola ki kwogeranga mazima you see at 24 25 or 26 you must rechange your directions me my motto is i always take a decision and life finds me there ntaking a decision obulamu nebukolaki nebunsangayo ah, abantu bangi babadde bamanyira simanya kaliyayo ewedde teri kaliya esobola kufa ah, ah. ekinza okutta kaliya yange kiri kimu kwe kuva mu nopu nenziramu enaalimu nze siyingirangako enaremu era nava buvi mu national inter platform uh, kubanga nalabanga ebigendererwa byaffe ebimu sikyabitegeeranga omuntu ah, ebyokugjako uh, obuyinza nga idios naye esuse ku social media eyokuvuma abantu era kati nga kyebakolera kyebamanyi but i don't blame them abo abanvumye because those bloggers most of them are idiots idiots nga baani ono edisimanya mezaya edimatako kakati nogatako kano kakojja omusiru kalwalalwala ka denziku yako they are looking for numbers kai waliwo wano bubuloga bwesasobola kweyogera i think those are the two bloggers oba nerumbuye naye mugatteko because uh, ah, penge penge yaliwo penge penge was my good friend uh, nga twogera nga tunyumya until when he lost uh, numbers and people bagana nti so why am i telling you that we change people take you for granted when you stay uh, mu for a long time so some people in nope thought that uh, they took me for granted that i will always be there i will always defend them i had my reasons and i gave them and i still give them that uh, first of all i worked for no pay it was voluntarism which is okay because I'm not looking for money, okay? I came in this struggle for myself, for my kids, not for anybody. And it's free exit and free entry, okay? Uh, secondly, uh, some big people in the party uh, thought that uh, maybe I'm a spy, they were not involving me, but no omitinze bobi wine si mulundi gumu si mirundi ebiri si mirundi esatu mm. ensonga zewawadde ngaoli mu vidiyo eyo zabadde zikuva ku mutima lwaki uh, bobi wine ngaomuntu kyaliwo zino ensonga era wayogerako naye n'obimugamba lwaki kati lwaki kati kati ani ayina obuzibu abantu be bakola nawo because twadde tunyumyamu n'ogamba abantu be bali mu kusula pati olwaleero nva kwogera na sekuritary geno era nenkya tugenda kwogera tell me any person who has ever left the party and their consensus and negotiations tell me anybody it's not it's, it's only me because i proved the point i just went out of noop and i said in opposition Why? nsonga tano the people aba abantu abamu abafollowinga noop eh? bamanyira kitegeera abantu abamu bamanyira bakola fake accounts nyingi ebyo tebigenda kujjako president museveni ebyokuvuma ebyokuvoola secondary kati abantu nga balumbuye lumbuye abaluma lwakubabeera ne numbers kyekyo ekisinga obaluma ne frank gashumba kyekimu abatagala lumbuye uh, omwami frank gashumba nze katikkiro uh, uh, era nali ntandise amabaluwakekikuluma ku lumbuye lwakyali idiot because oba olina okuwa ensonga because he has the numbers but sometimes ebintu byayogera tusobola kugamba abakatoliki mbu omulambo gwa kibishopu bagutwala gwomanyi lwaki ah, ba anko gashumba banyivu because bakatoliki and they represent a section of people in this country emboozi eyo abantu abamu bayinza okuba nga tebagimanyi biki oh, byayogeragamba nti archbishop we yafa omugenzi mm. president mseven yakwata omulambo gwe n'agutwala ekisozi n'aguzinirako tegeera so to me thats idiose kyo tekiriiyo maama fine abuuka ekikomera kya bobi wayini tinasimba eddagala nakimugamba gwe mukanda oli genda ogye eddagala lyo kikazi gwe ensonga emu abantu abali mu nopu abo abalala abali eri emabega be bakulemeseza nebikuluma spirity complex olwo abali mu mawanga g'abazungu era bambagamba mbu navumye bakadaama simanya navumye bakadaama let them gandwork kitegeera if today you are somebody ekitegeera eh, nga embeera gy'olimu togyagala work so hard so that improving ku mbeera endala but eh, that stupid uh, infidelity eh? you make it our emergency tinavumye bakadama i didn't abuse kadamas i abused those kadamas who waste their data abusing people that are well off okay you don't synchronize you don't want to think you don't want to judge that if i waste my data abusing mirundi agenda feel watch i'm still eating i'm okay like notya olane olane anti kaduka omukyala yenyini nyini naye atikaduka muwadde olunaku olu lumu nga netondedde oyo anti kaduka yasetaza mwamu 7 nebifaananyi mbiina wano ne videos era muwadde olunaku olu bwe yavuma maama janet kataha niyamugyawo mukomera baali benaalemu babajjo esike mbuga yamutwale wa mwami mu 7 abwe eh, obuduuka bwalina sente zaali za mwami seveni era vidiyo ne audio ziina ezo eza antikaduuka ng'aga mwami seveni agenze kuketa nope era yatuusizaawo conversation nga maze if you go nowatching antikaduuka oli n'omusango ga gwakwaggwa ogenda kulaba nti antikaduuka yakyuka yali atandise kukyusa topiki takyayogera ku bya struggle njagala nnyo bwemba nimba antikaduuka akole wemba nimba eh, mwami eskembugava eyagambe nti nimba because muwadde olunaku olu kuba ebifaananyi njabikuba ku social media ne videos atukaduka yakyusizawo topic natandika kudda mu birala ebya sitwago n'abiva mukwanga yali amaze okulya be bamuyamba okuva mu komerero antikaduka she attacked me nagamba yamanyidde nnyo antikaduka kati antikaduka alina abasajja alina omwana omu basajja kumi na musanvu okitegera kati ateza amumanyi nti yalya okitegera kuba antikaduka yalya kaate nnumbira kinza atanalya because ebifaananyi mbiina ne audio zinzina ne mwami sk mbuge yamutwala babajjo ne bafulufiga era anti kaduka atanye fulufiga obwo buduuka bwalimu kuketa nopu kwayagamba mwami seveni mumpesete ne audio zinzina nga ayina omuntu omugu asindikira amugamba ekisajja kyempesete zange wiikendi anti kaduka anti kaduka muwadde olunaku olwo aveya netondere oba mwabya bagamba naye walidde sente kyobula wavuddeyo kati oli mukwebuzaabuza webuzaabuza watiddemu ate naaccounts abantu bona bona abatera okukyukakyuka nga bakola ebitakwagana big i bani fulfiga accounts zigenda iyegendeyaolwaleero agambye ki field marshal fulfiga generali mwewunyiza nnyo kwalabye bantu betubadde tuvuma mwana wattu agambye national inter platform mu bantu bembadde muyina mubadde muyina oyo omwana kitegeera i was an asset to noop lwakyoyagala kuntwala mu direction eyo ndeka edirection nagivuddeko saagala kuddamu kulumba baki bantu mu paty eyo naye fulfiga abagambye nti fe tuli ba nrm that guy could speak sense and there are so many people across the world abankubira amasimu nebagamba ye obadde okola omulimu muki mulungi mu party era njasigala nga ndi mu change kitegeera nze saavuddeko mu opposition because of opposition kati abaagala okundaba nti ndi wenale mu oba abannupu sirina lugoye im not in red and im not in uki in yero i just excused myself from idioc baidiots abamu netuba platformo so abagamba nti nalya nga tetunagenda kukyabukedde mm. uh, if you want to follow junior who is objective you can still follow me okay because i haven't gone to nrm era singa nrm this was a big signing for them ekitegera hmm. ah, because kyokoza amawulire lwaki tebanabaku anevairinga ha saabavulu balamu abaye yakuto hmm. toyinza kweatonaba tonayambala mu jozi kati but nrm was also surprised that i haven't joined navuddemu nopu nensigala ah, nga ndi mu struggle naye kojja omugezi yakutaddemu ango hmm? Eh, olanze kisinga okunewunyisa mm. toyinza kuamba ate bakyali abali mu nuupu abefulamu noboogera nyo ate bali amaja lwaki waganya oly amaja ati nze naganya okulya amaja kubanga amaja bwe sisobola ah, amaja money is not an issue tutegeera money is just paper sibali lwaki abantu bakitwala nti kyangu eh, eh, kizibu mani weyavusiini fe twalaba tetuli kulevo za money ogenda firwaki okubanga ovudde munopukawaambye ensonga satu singa ezoba eh, zisonga satu nze zezinuma mu bulamu bwange mm. kitegeera esooka esooka bakazi bange mm. kitegeera bweŋŋaana okubalya mirembe ekitegeera <laughs> ekyo kijja kunuma kyoŋŋanye okulya bakazi bange mirembe mm. but as long as my women are still around i don't have an issue with you okitegeera oh, so whatever you say obanga akuba embw amayinja ekyokubiri mwenge hmm. nti ntudde wantu mpumuddemu nenwa kenge kange mirembe awo kajjawo oba onkutteko hmm. ekisembayo yeere nti hmm. kati abo bonna abasama tebalina kyebansasulirako kitegeera i work for myself am one guy who wakes up every day sisula mu nyumba ya taata wange i rent ani mwami tonimo eyabadde agamba enyumba buli kimu awoza dadi dadi dadi yani adani yayogedde ati bagwagwa bagwagwabakoja omusiri obalaba bagenda ebweru nabo ba edimatako bagenda ebweru mu kifo kyokukola kwakati kakoja omugezi konna olaba envi zikatuuse neeno kasajja kagenda kufa kalwala nadde enfaani kati mukifo kyokukola batuulirako ennugu okitegeera kubanga nze nina unika ya safari zeyatwalizemu nagigulawo nempita ne bad blak kitegeera eyo kampani yange unique ya safari zereta balambuzi okitegera nze nava ewaffe nga nina emyaka siniya fo bwe nava ewaffe netandika okweyimirizaawo netandika okwepangisiza netegeera obulamu bwensi kyebuli thats why nze nkugamba mvery arrogant okitegera because uh, not arrogance but uh, siina n'omugwe ngama nti anyimirizaawo kitegeera tigwempa credit tigundi bwatabaawo nti nfa kati edecision yenatekeza okuva mu nup ya busungu i was so annoyed kitegeera by a few idiots kakati uh, bwetuuka ku myaka gyange ngaomuvubuka you always reshape your, you redirect your life kitegeera notula wansi mu reality abantu bagala tula wansi mu reality nogamba abantu bano mbabaddemu eh, njogerera eggwanga lyange so what should, what step ki gyembanzizaako kitegeera nga gwe yasoma psychology golooza ki kye balina okukola obutuufu And to choose between the party and individuals. That's their choice. I don't have. You see, that is their choice. It is but me, I, advise, I advise them to work on their publicity more. Okay? Senyon is a very busy man. Mm. muntu ali business ennyonyi uh, ayina kosasi ayina obwogezi bw'ekibiina there is a certain guy who is very intelligent in that party alex mufumbiro you know waiswa waiswa mufumbiro hmm? that guy is very intelligent man you can see abeerako stv and talk sense lwaki temumuwa the, the role of a spokesperson is always to make statements okitegera they were very controversial things ye abantu babika kabaka abantu bavuma kabaka bobi wine bwe yasisinkana owekitiibwa charles peter mayiga nga baziika uh, waliwo yali afudde mwerabidde yagamba owekitiibwa charles peter mayiga sife abakuvuma mm. So that part should work on its publicity. Okay? They have to redesign their strategies engeri gye bagenda okujjako mwami Museveni. Propaganda tayina gyagenda batwala and the abuses people have seen people have been here and life moves on man. Mm. Today, you see to say I've done my work. I'm going back to my home to rest. So until anybody, I saw some people intimidating me. Until anybody. At least wafanye notification. Gali notification ejia bakuvuma. Bikuluma. No, let me tell Bikuluma. you. Let me tell you. Let me tell you. I'm past that age. I'm past that age. There is an age where I reach and you, you act. Ma There's what we call maturity. Okay? Not every dog that barks. You are right. supposed to, eh? To, olina okuzzaayo omuliro singa tetuli wano kitegeera maani batuvumye let me give you an example of my father my father has been in that part of nrm hmm? nga abantu bakola ebibi n'abagambako yali agivuddemu why because president afuga eggwanga lino amwagala thats why arwana entala ezo so nze nalabye nga somehow i feel left out im not so much involved in the part activities and ekyandikuleetedde osigalamu kale ngugansinga baterezeza wano na wano nandisigadde bwe nagenda mu pat eyo nali nesimbye mu kalulu aa nali nekifo kye nali nesimbyemu if i was too ambitious in that party singa siina kifo you think to win eh, okubeebyebikulumatebakufaakotebakulabawo no si kyeŋŋamba mm. ontegedde bubi nkugambye nti singa nali njagala ekifo mu national unity nga nali sajja kukolera national unity eh? uh, singa nesimbawo there are so many people abajja nebesimbawo gwe tewalaba ekyali ekamuki and they all left the struggle for us we remained there in that election we supported bobby wine even in hard times nze don yajjakawo ewange ekisaasi omuntu omu nakubira mua olaba okuuma akaluka bobby wine awe makindi waliwo gayi njamukuleeterako wano is avenerbgayi gayi mugezi bamuyita ken mm. yerod kansala wemakindi and ono gayi aliko nnyeko mm. oyo wemakindi oyo yawangula mm. we were the people abakuma akalu ka bobi wine awe makindi airimeba bali bagana tukuba masasi bajja bagala okubba obululu nengamba omusirikale togenda kuba nemugamba omanyi do you know me nemuga togenda kubba kalulu wano nga tulina abantu webat so uh, if they think that uh, sakola kimala thats up ekyo kyabwe naye nga robert kyagulanyi ye tomulinaako mutawana waw uh, ate yali ankoze eki semuyina akomutawaana wateva kati baganda be bateeka enyumba amayumba gaabwe mu bantu uh, naye alina okuplayinga role their family should act responsibly kitegeera if ugandans have supported you and they love you and they love your family don't take that for granted kitegeera toyinza teeka nyumba zo mu covid ng'abantu bali bubi kitegeera politics is perception abantu bayinza okugamba nti ayogeza nugu we also have our property kitegeera nze wendi wano nina ebyapa ebiri mumanya gange kitegeera nga biri mumanya gange nga biri mumanya gange kitegeera so wewasaba property tulina nebakwano baffe abalina properties zaabwe kitegeera but there is when you enter something everything comes with responsibility kitegeera bwemanze tamala emirundi obanga gwe luze obanga oliyo ejjaaka it comes with responsibility walabe documentary ya bobi wine about his life his root nga jja kgamba nze kyagulani kati okubeera kyagulani kiteeka mu kika kyaki mm. kyeki kyabenkima oba kyebemamba oba kyab'omutima kati bwe kiteeka mu kika kyabenkima ate ffe bajjajjaffe bava wano mm. kalabe ne kiteeka so he was trying to narrate how things should be and the root uh, of eh, entandikwa mm. y'ebintu so it's okay whatever they can say today i've talked to the general secretary of the party my friend rubongwe i like him so much mm. he's a very calm guy he's very gentle he's very knowledgeable list efulumye y'abantu abagambibwa allegedly bebagamba mbuno bano bebaabika his mm. excellence the president of uganda oyo lumu yagenda kukwatibwa obadde ombulira plan plan lumbi abaluma nnyo lumbi yagenda kwatibwa oyo gwe gwawe wa, no wabanga omutunidde mu camera oyinza eh, yeah. mugamba atwe because lumbi alaba so waba alaba nga omutunidde oyinza mugamba message directly tulumbi agendako mawe uganda bamuvunana emisango gye kitegeera one being a threat to national security kitegeera ebyo nabagamba timuyinza okudda eyo ne mulowooza endi neggwanga lya miliyoni ana kati oyo olumbu ye nze abavubuka mbatunulya ne mbasaasira they think being away from uganda ti oli wala nnyo so e, e, e, e take ne uganda bayina endagaano fe tuli esomalia lwa interest za take oba tebakimanyi kati kankibagambe take ne uwe, uwe, ne united bebekubirawa mm. esomalia so uganda ne, ne, ne, bebekubira eya uganda ne n'ettaka balina endagaano kitegeera ezikombayininga amawanga okitegeera teriyo nsi egenda kukuuma ngaozanyira ngaoli ku propaganda because rumbu yalina abamukozesa mu gavumenti and thats a thing kitegeera abamuwa information ataliyo bbaliate bamuwa info info abaginfo yakutta nopu ebikyamukazanyo kali kati akazanyo okanyonyola ngasitegera ali mu government abo balaba hmm. tebalina numbers kati baba bagala okuyisa kati ngeri kye kyamu seven nti yafudde kyasookera mu government kitegera kati bali balina entalo zaabwe nga bo era nze nali kibanyi nti bagenda kukwata embuzi ezo kyova olabanga mukwano gwange na mukwano gwange bamuyita semanda olaba lujjuliro tv waliwo hmm. platform fe abagizimba hmm. nze nasooka kwogerera ku lujjuliro olwo wendaba kino ekyana kino ekigwago ba kyekisento ngaekyekisajja very useless idiot fo kyogenda okukola ali ku mirundi avuma kati nogamba kati gwe sentongo kati wetwamala okuzimba lujjulira itodim uh, semanda togenda kwogera bintu ebyo president yavuddeyo yakayola bameka mm. leero newenjogerera walina bye bakutte so wano mu uganda abantu okukuba nolemala novaayo life move zone bangi balema life continues kati yes. nze bannumba ne bankuba nabeera ewaka nekimanya nti nensi esobola okutambula nga siriwo mm. ola nabeerayo ngaensi etambula nga kyebakoma ku social media we are with you thats why they can do so there is a lot of maturity you see abaana abali ebweru abamu kati abali mwaga amawanga g'abawalabu bavaano nga tebamanyi kozesa masimu bagafunidde eri so there's a lot of mysteries on social media so what am telling you that oyo olumbu yeyawedde uh, take amaje getake nga gakolagana n'ekitongole ekikese kya Uganda Edogan alinga mu 7 oli dictator Edogan ina interest zenga take so can we we Uganda interest zayo nerumbuye nagamba nti bw'olaba nga military police ng'oli mu struggle duka bw'osigala nga weeyongerayo you are stupid kandi some of these young boys uh, those so called bloggers bajja papasire okwonoona ekibiina kya national unity kubanga waliwo aba bakozesa mu gavumenti pengepenge kyeyabagamba tebakitegeera thats why yabagamba kino pengepenge yabagamba mulowooza nali nvuma bebekulu nga ne musiru kubanga baali bawa pengepenge pengepenge yalina ebituufu bye yali ayogera we nenga ebisinga biwemula hmm. ngaaga ekibiina kyabaki nze pengepenge namulaba nga nyumirawe embasi eh, nga nina stress nateekangako ne penge era penge muntu mulungi kitegeera naye naye yalina bye yali ayisaawo kagane n'olwekyo abantu bano balemeddwa okumanya the priority kati laba e social media eh? bakeera kumakya kati bali kunze linda kenca bagenda kuba ku kintu kirala they don't have a project they don't have a cause batambula badde eno you cannot remove somebody nga temulina direction because buli omu badde njagala obere ngaoyogera naye direct kati mwami lumbi awedde eh. wabeera anti kaduka kikyeyakumme kyekikulu menyo because yagambye ngo wali mupati ngaoyagala bakyala bakyala anti ah, ah, kaduka alina omwana omu mubasajja kumi na musanvu nze mugambye kirabika nakyeyakumnze mugambye anti kaduka nze mbadde simulumbangako kuba amanyi yalya yayina omusango yavuma fast red guli gwe bamutwala mu kkooti bakasuku ne bamugjayo babajjo infact bajjo yakubira omuntu omu essimu ne bamugjayo bafulufiga era anti kaduuka atyani anti kaduuka esitembuga namutwala namutwala ewa pulezidenti ebifaananyi biina ne odios bwamala okulaba mwamuseveni namugamba ebyasitwago mbivuddemu sigenda kuddamu kubavuma era nakyuka kwekukola obwo obuduuka bwawo n'atandika okwogera akyusa topiki ebyasitwago yakadda kati yali yabikola ki muwadde olunaku lumu anti kaduuka aveeya netondere olaba bwebwe obulimba bwe nabagambye nti tokulembezanga bulimba okitegeera kati atikadduuka bwamala okulya nakyusa topiki kati ze odio nziina nebifaananyi mbiina ngaasinkanye pulezidenti era omulimu gwe gwali gwakuketa national unity kaize manyi bambega bangi abali mu national unity omwo kitegeera n'olunaku muntu yagamba nti olunaku lujja kuki abambega abatuufu bakoleki baveeyo nze babawe ntaŋambangako nti ndi mbegao era abakuba kyagulani bamugjako bamwetoolodde ayongere okunafuwa kitegeera because katigoloza lwaki okuva kwange munopo kwakoze amawulire if i don't have value nabye ne certain newspaper ngempandiikako mm. that means i had impact olaba kulupiga avaayo naga nti mu butuufu nop bemubadde muyina abasobola okwogera oyo omwana abaddemu okitegeera kakati n'olwekyo we shall find up naye nga kojo omugezi ye yakutereezezza ekyo so abo ba idiots bagende bakole wabanga ye nga gwotunuliza mugamba kojo omugezi simanye abo let them work let me tell you lino eggwanga oba ani alifuga poor people will be around kitegeera ne yesu bwe yajja yabakola ki yabalekawo olaba abantu abasinga nze nze nagambye abantu era leero mbadde njogera n'abantu ngambye mukwano gwange kasuku ne mugaya kasuku era kasuku angaye naye rijuniya oli musajja twekwewunyiza okuva mu nupu notaddamunambazanti era zigenda kugwati zirina kyentunda ku social media kakati kyekiseera ekyoba objectivity tegera nze situnda ice cream teri kyogenda kumbula kamiringako ku social media kiki sitetulya nambazi okitegera fe tubadde tuwa baana mirimu ti okola vidiyo yo nga tolina youtube abaana nga kubi ne bagiteeka yina webafunemu kasente gozaza youtube ze batukyazaako batusasula Uh, we just do them for free ask them mm. bafaluku abatokyaza mm. so we do them for what? Free. for free but i got so pissed and i got sanoid and i'm not going to apologize to anybody let them hang Stegera. list efulumya abantu bebagenda okwata gweyojogerako ki newiddomukaye naye kwali amawulire gagule ogasome mu list efulumye newunyiza obutabamu kwawe webange nti wisdom kaye mwali ate wisdom yankoze bubi yandikubidde netugenda fenna ye yamaze okweripooti yandikubidde nemuwereaowisdom byayogera birimu sense wisdom is a very bright man abantu abo abagwagwabamu nze mbavuma because nze ndi muvumi kitegeera nze mufamire yaffe ndi muvumi wakusatu jajjange yavuma nazimba mupooki nenyumba kitegeera nze jajjange omu bamupangisanga kuvuma bantu ku mikolo so fe famire yaffe eri bavumi ebyo tebitiisa ebi, ebi, ebi, ebi, ebi, ebi, ebi, ebi, kati ogenda gaitatange mutamala embu yabavumye katize bintu bingi bibiri byotasobola genda gamba muzeeyi titamala ano omwenge oba tamala yabavumye kitegeera that is idios kitegeera so, i have eh, so kyembadde gamba kyeki uh, ah, wisdom kaye aba wisdom kaye omulaba is so exceptional he has a good heart aba wisdom kaye bagenosale olaba genero sale amanyikaye kitegeera era kaye oyo golaba kinneewunyisa okuba gavumenti ng'alina kapasite nga nze esobola ofuna omulimu kaye asobola ofuna omulimu omulungi abawizidomu kaye tebajja mu sitwago kati ngaabo bakojja omugezi nti bamala okwoyera sibakojja omusiro bamala okwera emizira gyabwe tegera kaye tali bubi wizidomu kaye tali bubi tegera ize maani alina emmotoka eh, eh, yazimba infacti kaye yazimba alina wayagala okumaliriza eri ewalala so some of these people webatulanga tuli ku social media balowooza tumala obudde katiweewuunyekaye alina connections ezenkana bwe zityo lwaki avaayo nayimbirira kyagulani hmm? nayimbirira change because bategeera its about understanding okitegeera nti wemba mwenaalemu tekinfuula kuba nti ebikyamu ebikyamu ebigenda maaso n'abikolaki era kayoyo omulaba ye muntu ayimirya mu maaso ga jenosale n'amugamba amazima ye wizidde omukaye kai nolwekyo me i appreciate knowledge and i appreciate character if you love me love me if you hate me hate me funachi olowooza ekintu ekyaviirako pengepenge okugwa numbers mm. okuba nga ali eno nadda eno nadda eno abantu ne batukesa nga balaba mm, mm, tewali kyobagamba because today naye nabadde mu nrm kati nabadde mu eh, eh, nup kati nvuddeyo ndi mu nrm kati ate nayo nvuddeyo ndi eno then they will lose trust in you bakwesonyiwe numbers zigwe tubere nga tetukyaddamu kuwuliza bino ebya trending number one in uganda nga tokyakola ate nga nechano nayo eno eyo eya facebook egenda egenda katikankubulire eh? siyina kyenfuna ku social media kubanga social media yakumala budde zakabaka wajako facebook olyoke okay. I mean, maani ne bwakire ku mace ne bagitwala nkugambye nfunako ki nze sikuba bulango okitegera nze sikyanoonya linnya bwe ntambula wali abantu bamanya nti tamale waali era abantu abanfolowinga bajja kusigala nga banfolowinga because of what i sand what i do goza buli omu mugwagoloza buli omu idioti goza lwaki olowooza nti abategegeera batoletole we batuula mu mitingi yaabwe because bwobeera nga oli musiru eh? mu bantu nga nabo basiru oba mugezi so si buli omu nti muna kati nze nina abantu omusitwageyo kabuye boston omwami oyo kabuye boston nze ebyange ebyo ntera bikolaki abimanyi ah, era mwami kabuye boston nkwebaza nnyo because yomu kwadde bakolaki era he told me tamale i respect your position and me i know you you have been telling me such things in that party and i know i respect your position and we are still in, in, in chat and we are going to stay working together oye mwami kabuye ki abantu babeera ne ziranka mu busiru engeri gyokyogerako ennyo ne idiose kati sookompe ranka bikozi wabeerawo namba ttaano nsookomperanka paka ku namba emuwaliwo musiru omufungula ndiga oye asooka okukebera endiga oba nsajja oba nkazi kati be bantu abali e bulaaya abamu si bonna alekawo omulimu gwe nadda mu konsentratinga kutta amale tegeera <laughs> tivi zijja kunkyaza nammwe aba youtube mujja kunkyaza nja kujja wano njogere bye mwagala muŋambe etaamala oliwa bafulufiga abo balaba general field mash fulufiga baashibaga kato abantu batumanyi ashibaga kato ali bulungi naye yali ashibaga kato yafuna sente ali bulungi pulezidenti yamugulira ennyumba ashibaga kato ayina emmotoka asibakato yakwatako obukadde oba kikumi muataano nagenda namaliriza enyumba yobadde oyagala munnayanyinakyekikuluma kati ate nze sigenda naye mwenaalemu ngaasibaga katonze ndi mustago ngezaako okugamba fild marsha general full figure nga nakolankubuulira abaali mu nopu ne bagenda mm. ti abantu basobola okuva mu nopu ne babeera n'obulamu obulungi kitegeera Sitrogo manyo jibera mwe riso challenging na dada kumiaka jafe. First of all, obera na wala bebanji. Katulawe miaka jafe jetuli mufemu egenda ne kuata. Chitegera. No, kalia no jikolachi, no jisula. Neze katutamale sina kalia mu politics. Sigobele la bigere vya tata wange. Baganda bange bali mu private sector be they are enjoying their money. Te baganda kujja mu kamera omanyi lwaki be wala idiose n'ebintu bino nti abasiru baba agala okutegeerera. Tobulanga basigala private n'abantu abalamu uganda basigala private tebagala ki makamera kakati fe emitima be gyakaluba eh? fe botasobola kukyusa nga tutaddewo position okitegeera ani abo tebamanyi natamaleyaninze tamale sitisibwatisibwaebyoosobola ofuna sente naye nga tolina buganzi <coughs> abantu bwe banakuvamu bwe batyo olina engeri gyowuliramu Ati kakati kankubulire bwe babadde bakati ah, ah. ah, mbadde nfunaki nga banfolowinga okubeera ne folowing example laba anko gashumba mm. laba andrew mwenda how have they made it in life by having so many big numbers big numbers numbersnaye frank gashumba avuga benzi emwere empya mm. ya milioni meka ebuziga jasula yagulayo muwala we ali mu bulamu bulungi era mulaba abantu nga bavuma muwala we ebyo byalina okukola shira gyegyemyaka kukyusa basajja kwokuba <laughs> tatuwazisangula ebyo muganda nga shira gashumba byalina okukola kezi abantu basanga netulidde mu executive yebbaala nesaliddeko nangamba gwe ebyo byenina okukola gyemyaka gyange tobuuka nga wino wing stage okitegera kakati kiri ki anti kaduuka ekirina abasajja ku kyagaye mbu nali nonya bakazi mu nuupu abakazi baali banjagala mu nuupu kati nandi bakoledde ki <laughs> gwolidde baneegaana nekikulumirawa okitegera era nze byenfunye mu nuupu ebitonotono bakazi mpozi abo juniya ozomanyize ndi bere furendire munange so nasono unit empozi bakazi women togenda kwejjusa aa ah, ah. abakyala ba nasono unit bo babadde banjagala mm. era gwena bwobanga okedde ku maca n'onvuma manyi ninayo bakwano bange abakyala nga kikumi abali abakkiriza tijuniyo oyo si musajja ki mubi okitegera tosobola kufuula muntu atali mubi mubi kyeva mbagaa nti okuba pulezidenti museveni temwetaaga mubika temwetaaga kutiisatiisa uganda by the way atamala uh, emirundi junior aina chano ayoku uh, youtube kubanga facebook banatera omujjayobanatera tononya sente chano ya youtube wagikoze ki nze ngenda mu america kola documentaries ukitegera i want to start the fashion hmm? nasoma psychology kati njagala nsomeka fashion myam diverse kubanga ensi bwekolaki laba ono omulenzi abrans mm. mm? muwala wa purezidenti engeri gye bafunye mu fashion so you people instead of wasting time gand better yourself okitegerawawadde ombulira omuntu uh, nga tannaweza myaka abiri myaka abiri mu etaano ebintu byayina okukola eh. baweeyo ka advice myaka abiri mu etaano ebintu byayina okukola kati myaka abiri kambabuulire ekisobola eh, okusuula ku nsi kuno ngaosa omuntu never kill anybody because omusaayi gwe gujja kukola ki kulondoola gujja kulondoola okitegera ekisobola eh, okukyusa kariyayo ku nsi kuno Uh, ku myaka gyaffe kati laba muntu yali ameka manda emyaka emeka abiri mumeka mumukaaga these are yeas woolina okwezuula okitegera kati fe gino emyaka gyaffe abiri mu etaano tufa nnyo ku bantu boogera ki naye mm. ne tutafa ku reality nti kuboogera ani akusasulira lenti kuboogera ani akubeererawo nze nabagamba mu nsi teri kye bayita laavu maama wo yakwagala okitegera yakwagala yeka let me tell you olaba eno sikando gyendimu mm. you lose friends like it or yes. not, and youll get friends i have got new friends i didn't know that one day full figure can even make a video that i'm a very good person and i'm very intelligent and ekyo kikoneddwa mu cb yange that even my enemies appreciate that at least i have intellectual ability so omuntu yenna ddaawo okunfa ebyo oba otalina kyasobola kukola you cannot stop somebody who is destined to succeed nze ŋŋamba abantu olina kulwana na bulamu ekintu kyonna kyolifuna mu nsi eno olikifuna kyotalifuna tolikifuna maama kadaaga teyalwana mu nsiko abadde sipiika bameka abalwana mu nsiko mu gavumenti ya museveni abatabadde sipiika lemiteryuluze whatever you attain in this world youll get it yeah. look at obama here from kenya najja nabeera fast black afuze eh, eh, usa ekyasinga okuluma abamerica yali fast lady because mm. for her she was a pure black so what am i saying that a 25 man start doing things on your own on your own pace okitegeera one day nasanga bebe cool is a very good friend of mine anti kaduka chloe uno wali aina byakugambye message njagala ojoisomere anti kaduka yiye soka wagu anti kaduka nkugambye anti kaduka nkugambye wali asete za mwa m7 n'ebifaananyi mbiina mwami sk mbuga yeyakutwala n'otandika okukyusa omanyi njagala bbaabya mm. era kati nzira kuba mp omanyi waliwo mop wa nopu tava ggulu ate tebaswala ngaobasanzeeyo segera kati ati kadduuka we bamuwa ssente ah, ah, ah, bwemba nimbagende ku facebook muwandike mutamala emirundimesaji esooka waggulu yasoose okuwandiika eh. erameajimbadde njagalatugisagambye mhm. bakumanyireko kigwe alinga ekijanja kyafuiga ati kaduuka ati kaduuka tekyeyatandikoze tatiyatandikoze kwe kuteeka field masho generali fulufiga kwaja mwabya okitegeera hmm. so anti kaduuka baalya <laughs> kyagambye kinene no tekiri mu magezi ebyo bye bamanyi aba nuupu kyamugambye takizeemu kati wabaloza nimbagenda obuze kasuku kasuku mukwano gwange be bamu kubajja anti kaduuka mukomera nga banopu bawoza kimu anti kaduuka aliwa era anti kaduuka bwebwe obuduuka bwalina nadduka mangu nakyusizaawo ki positioni taddangamu kwogera ku bya struggle ngaali awo yebuzabuza nedda bebebebamanyi kubanga nkugambye abantu basatu buuza full figure buza kasuku mve bali omwo mu national unit naye bali ku mmase yange kwanza buli kimu nkifuna wano okitegeera nendaba omuntu mu national unit nenga mm-hmm. oyo nno yabadde wa gundi kwanza wisdom kayemulaba wisdom kayemulaba kati ffe tulina ejo ne tunyumya naga naye gundi omanyi nti yabadde wa genero nogamba oh, oh, nti eh, eh. bantu bangi olaba kati wajje nosale kola state house kati yadda ggulu oluguddo olwo luliki luli bize kwaye genosale tatunoli ya kibiina ng'akuwa ssente ye kasito ja ne propose ey'obulimi kitegera kati abantu munopu bangi baalya baalya kitegeera naye nze tekinnuma kulya n'osigala ku mazima lya ssente zosigala ng'owagira ani weziwa sente nga balese miliyoni kikumi nga aliweza nop neza nrm ziriwazolyakankubulire sente teriiko siginica ya sitaani ezo sente olaba ze babawa zammwe bannauganda nawulidde embwa nga zimanyira nti gwe bakujjanjabira ku sente zani kwewasomera eh. gavumenti kwewasomeranayebanaebi bisajja bino bisiru generalsekulitale wamwe rubongwe yasomera kuki okadizidi nze tubulanga mbavuma general secretary waabwe rubongoya was second to harvard nasoma amateeka mukwano gwange ku sente zaani zaabwe gwa mutima gw'ekibiina kyogeranga bajja atugambanatidde okunsiba eh. ah, ah. Kati wisdom kaya ya joku gamba. Era ne unyiza. Kati la, kati la bale era na jawano. Kaya simanyo bale era na jano. Nyena mu nyena mu kubira mu kaya yo nkoze bubi. Nandi se ne nkuwerekera ko. Kwa nekebedde muri city. Mm. Sikola ba. Sera ba. Ngenda yee tamale kaye wa bako. Eh. Nze nyiza atyo kola ki? Obulako. Obulako. Wande wagambye bachi. Kubanga kati katola wabuno obwana obumwe obubere mawanga gaba duwarabweyo. Hmm? Mm. tebukimanyi nti ffe tukuba ba genero ngaate muli yaŋŋambye nti genero omu yalayo vidiyo yange nga nvuddeko waya n'aseka nono mirundi mwenyini mirundi mwenyini atajogebwa yoyo weluze <laughs> bano bakoja musirubwebaba ah, bakoanze njagala tusirasete bakoja omusiru eh. neba lumbuye fredi ah, oyawedde muveeko mm. wakukomezebwawo wano wakukomezebwawo wano era abantu abagenda okureceivinga ah, mbuye ku kisaawe droni ze ziba ziraba ababalaba ye abagamba ah, ah, operation lumbuye shirudi yatandise dda pake okitegeera eh? omwami franka gasumba yagenda okusooka ku kisaawe owekitiibwa charles peter mayiga oyo ye wakwazambala bukanzu nzijambavaako mabega mwami museveni lumbuyo najata lumbuye nagamba namugamba lumbuye tokwata mukabina kampologoma takwata mki namugamba lumbuye tokwata mukabina kampologoma okwatayoberaki museveni omulaba museveni bana abaana bato museveni oyo omulaba mm. naba opposition bamuyitani mwami museveni oyo museveni n'abakulembeze bamawanga bamutya kagama asiba akubalishaffe enca neggulu okisegera oyo gaayi nakweyimbamu osegera nagamba nti igwe kati olaba abakulembeze bamanga be bamutya okitegera kati lumbuye fredrik lumbuye ate nosiga emanyageasiga emanyage because intelligence eraga nti yajja wano nakyusa passport lumbuye yakomawoeko e uganda amanya gali mumalala negyeyawasa negyeyayanjula kwata mu bubina bwa mpologoma tebyasomakwatayo kiki ekibeerayo mu kabina kempologoma empologoma ekaterumbu yajaba nyomezaako ng'akomyewo wano nga ttaka emuleesi bagamba bw'obeera mu mawanga g'abazungu amerika erina interest zaayo ng'eggwanga okitegeera eyali agala okuvuunika gavumenti ya edogan bamukumira mu amerika okitaba naye kasogi munnamawulire gwe battire saudi arabia uh, omulangira we saudi mm. gwe yatta mu konsolati ye saudi ettake amerika yali eyiseko omulangira we saudi emuwozese kakati n'olwekyo abamerika batunulira kasogi munamawulire gwe base nebakompeyalinga n'omulangira wesaulimwalese omujamani ngaabalaba abalaba abalaba myakaulirandobythewa e, ah, ali kubyuma waneeno tulina otsonimo enzalumbu ye eh, sinza munoonyanze mbagambya bagenda okwaniriza lumbu ye lumbu ye sebo kyamanyira mbu ndimbega wahamu kibuka kibuka mwali asendeza hamu naye kulunene hamu mukuru wange eh Eh, eh, eh, naye mwalya sente ekyasinza okunewunyisa ntiwalyasente zamugandawoyakuwako kusentenaye kyabadde kibi nnyo nga kiswaza nnyo okubanga yataddeyo akasente kayamba abantu mu covid ate nadde eno mu background n'agamba akasente njagala kazayako walayi mwasembi omukyala n'avaayo bulungi no omukyala n'avaayo bulungi n'abalabisa diamond trust bank omanyi amateeka aga ng'ogenda okulopa bank amateeka agafuga mm. you must have uh, oba 50 uh, of the money gyogamba nti bakubba kati diamond trust bank eh, ham yagenda okitegeera ti banka ebadde emubba ekitegeera ham is richer than that bank olwamaze eh, eh, ah, kamera nga zimaze okukwata akasente ngaayagalanedda bazitaddeku ku akawunti wezigenda okuumibwa kyeyabadde ayagala n'abagagga bakole kikwaluli yali awaddeyo ne batazisoma ogwasooka nga bafere tebazisomye pulezidenti nakomao namusoma ogwokubiri mu eh, adress eyaddako so ham was just saying that abantu he wanted abagaga bajje bakole ki mm. yatwaddeyo ebitaano ham is rich omanyi abatagala kola mulowooza lubale wewamu aba mwavu ng'asaba byoya byanswa mu kifo ky'enkoko ngo buli omu muki buli omu mwavu abantu abamu balina liziki tata wafe oyo tata wa wa, wa, wa mkulu wange ha mtata fesegawa saja mukozi nnyo ne mama batumiddeko nnyo so mwamoddeeyo ha muloya yasoma amanyicha baita financial play yeah. okitegeera is a very intelligent man genda osoma akatabo keke akasawo nakasoma nakasoma nenkawa modekai mwisamatinjunia ate nawandika okubiri na katabu kange ke nasooka oggula kali kamwami oyo naye omukyala gwe bayitaani anti kaduka kulo yagambye kigambe kinene nja kwabya gwe nja kwabya mwana eche kigambo kya gambi mm. wani mwabirizao ah. because ah. echo chayo gede kinene anti kaduka mm. ah, anyi ah, mwade olu nakulum wali wa gambi linda fredi rumbu ya will be live at 8 mwade olu nakulum <laughs> kusaawa bbiri era agenda kuba jera ogenda kubeera mu kamoli ngaolaba akutereze magezi si naye gweyinza omuwalaoyo omwana fred lumbuye fe tetumwinaako buzibu uh, akubye bipropaganda bikwamuyaye ayogera ayina byayogera ebituufu sigana lumbuye yali ah, ate ngaoyo info temuyina ate mwenga muli ah, wano ah. ekyo kyekisinga obalumfe tetulina wano kyetutamanyi bakaye tebalina kyebamanyi naye uh, gavumenti gyoyagala leka ekusange ngaoli mulamu hmm. kitegeera buli kimu kirina lwediraini kitegeera kakati kaye bamuyise olwaleero kayanize mwami fredi lumbuye atalina matu sa ekiina matu <laughs> ebyoyala ku propaganda so ennaku ze zezo ziweddeyo ana gaweddeyo nkubuulirirnokolooza egenda kukomawa kigenda kugwerawa according to your psychology nopa ogiraba kigenda kugwerawa ah. oba ogitunulidde mu myaka egiddaku becausenomulala yagamba ate ayagala bagimuddize bo bagulewo bagulewoyamaani national unity party yamaani party yabanauganda ya era bajagala tegeera eh, naye erina e, e, esobola okutwala obukulembeze with a strategy bamami seven entebe tebagigwamu bugwi they had a plan they had a strategy mwami museveni yagenda edalasalaamu n'asoma nagenda e north korea nayiga emundu n'abeera mu gavumenti n'abeerako vice gundi wa muwanga mu military gavumenti n'agenda neyesimbawo n'obote nebamukuba akalulu obote namuteekako bambega mamseveni yakola nagenda nagula ettaka ewabwe mwankole obote bambega bene bakomanebamuga nti akasajja kakoli matekagenda kulwana yabulanga muzimu bano bonna bawonadebosekandi yabasanga ddala salaamu lugunda yasulanga wali ku nkuluma weyamusisinkanira ne bayingira olutalo lwa sitwa gwe yaabwe paka webalukolaki webaluvunusa but with the plan si kuwemula obuwemu ah, tebina gye bubatwala hmm. sikuvuma sikumanyira kubanga manyi fe tuvumye bafulu figa abo bafulu dimasho mm. newe bali wetegera kwa uganda yabonna should respect people's opinions okay so byebye byange <laughs> naye kayo nnumye nnyo kayo obutaŋŋamba mukwano gwange eh. hey. ate kayooyo kaye bannange kaye nyena kukubirako nga nvudde wano yandinkubidde hey. Eh. kubanga leero mbadde free mbaddeeyo munyonyo kaye yantu ye nabadde naye ddiemu nyonyo naye wokebera essimiyo nga notification ezo messages onazijja owulira otya ekiro ng'ogenda okweba kasitamba ne mukazi wange mbuliri aliwako bona ebisigadde bakazi bange baveeko nze ebyo binotification <laughs> mbeera ne mukyala wange mbuliri netuseka they're making me more famous those idiots mbeera bweti nga nsikulaolinga ng'olwo ndi mu buliri <laughs> nesooka nkuba ekyuma nga tumaliriza bannayuganda bonnabona osembayo ngaobagamba ki eh, bannayuganda sembayo bagamba ntusigale mu struggle naye meseji zino lwaki otidde ozisoma kuba mbadde njagala nsobola ozikolera mu ngeri ennungi obeere ng'osomaasomayokko ku zimu eziri ku facebook yosewe nsobola okukakola n'oba ng'oziraba bulungi so what <laughs> so what now what next ebyo ebyomaani byebibaatamya abo bakyali eh? bagenda ne bawandiika ebintu museveni must go so what then whatwagenda ofuniramu aa ah, ah, kiki kyokoze eh, omumugjako mm. museveni teyateeka lutalo ah, mu abudabi eh, tiyalulwanira mu au lwali wano luweero mm. mwakomawa eyakuba waali mukyamulabayiga mm. intelligence yaŋambye abakubaintelligence yaŋambyeintelligence yaŋe mbu eriyo abantiisatiisa okunnumba nasesenseku mm. hmm? o oh, museveni yagaa nti ente eyagala okufa ebyo ebyokutiisatiisa bannansi tebiriiyo bano basecurity okitegeera nalabye kakojja omusiru nga gamba mbu lwaba ogo mbwe agenda kunnumba mbubawayiriza abannuupu lwaki muwayiriza lwabaogo lwabaogo kumaanyi galina yavaayo n'agamba mirundi asiiba anvuma annemesezza nze seetaaga bwa pulezidenti kumaanyi galina lwaki tamusiba mukodomi wa president nga naye ali mawulire aka mirundi annemeseza don't joke with what you don't know segera keep <laughs> your idiots to yourself you don't know me me I'm, i okay you come and attack me i'm waiting mani mwine ye chimtonane ewo chibanga chali wo mwine ye wozi mwine ye wozi wozi abanku maboba manyi kati <coughs> luze kablaza atambula nnyo ekiro ekiro saawa tano nnya abaava wanomusikatsi yansanga naa nemirundi ngaotambula nnyo ekiro yagenda okulaba ah, ah, ngaoli munwevu nemuga nti mwe sekuri temumanyi yangoyi mwe so let them coming back to sense let them work on that nga tumaliza ah, bannauganda osemba yo ngobagamba ki nsigadde Uh, sambadde yero oba red so abaagala okunfolowinga musobola osigala nga munfolowinga bakwano bange abali ebweru mbaagala nnyo era mbatumiddeko nnyo maani muli bakabi nnyo musigale musitwago nga muwagira nop kitegeera baagire national unit uh, bawagire robert kyagulan uh, naffe tubeere objective thank you very much of course ku camera tuaekayayagala nyo airosooka okubekaawo tumutekeko omulamutabani womulale yanwa matatugenda mukubira sooka okubaawo omuteke mu loud speaker naye nga bambi uh, mwena mwena abadde batulaba mukola muli mulungi nnyo fere tulina wetugwa uh, ah, tulina mwami kizito eh, tetulina ludda tetulinayo daddy ajja tujjayo tetulina Ah, ah. oba kitegera tuba tuweddeeggwanga lyamwe guba mutima ah, kizito photography owekajansi yali ku camera of course tonimo yali mukwasaganya ebyuma bya social media tuli mukubirako omwami kayatubulire engeri gye bamuyise abasomye amawulire agaleero agabukedde omutwe gwabadde muyawizidde omu mutabani womulaalo omutwe ngenda gubalagakosimweganye <laughs> eh, kandabe omutwe ngenda balagako ekifaananyi waneno just kayala fulani kirumbuye kayo ah, muteke mu loud speaker omutuweereze eno ah, ah, kaye ali live kaye oli live wano ku live yange halo kaye yes wanji yogera mangu tukubawa ono eh oli mo show Nikuwa ni BS right now. Ono mirundi kale soko malize chuye ni BS. Eh. Kale tujako. kaye wetwogerera ali ku sho ya nbs era musobola okutuninga nbyaaliku eh, after 5 manyi ebintu byabayimbi eh. atize byabayimbi byannema manyi mm. byange bya byabufuzi kati ebyabayimbi ebyo kayate wagambye oli failure mu politics eh? gwe yagambye nogamba oli failure mu politics ah, sinagambako nti ndi failure mu politics si sagala nnyo kwesembereza idios amwalajiki erewe abatulabyeko tony mowaali tubadde ne mwami tamene mirundi junior webali nnyo munango otuwaabuye uh, boston uh, alex eh, texas namwe mwebali ntera okuyitawo wano netujja netukola otambula ekiro mwana nze maani singa omanyi eh. abani bawagire struggle bawagire bobi wine naye ngaate gwe ngambye ngambye abaagala abaagala okitegeera it's a choice politics hmm. is a choice is a battle of ideas okay toyinza kukola ki kiki bayinza okukola munupu nokomawo kiki ah, ah. kyebayinza okukola kyebayinza okukola because buli omu yekyusa kiki kyebayinza ah, okukola nga batereezezzawo nayingidde retirement njagenda kati kulunda nte zange nalita nze bana abantu nabagamba nti sikola ndi ku pension <laughs> nalitayalinga ndi ku pensoni mm. babeereeyo upeope abali manga balabu wak bavubuka mmwe mukole mm. mulabe nti mufuna akasente muyambe ku bantu bammwe wano uganda abantu babonaabona ebyaddala abantu bali mu lockdown lockdown ekubye abayimbi lockdown ekubye buli sector so nga tonajja ku social media eno first go and do something because politics tegubangako omulimu kitegeera ne bannabyabufuzi betufollowing abalina omulimu mu palamenti bafuna obukadde abiri mu bumeka mu butaano so bogwe mulimu gwabwe naye abantu waliwo abaambi eh, eh, aa eh, ah, ah, waliwo abagwagwa abe bali bagalambike president mm. abali mu national unity abamu nno nabakulembeze mu akawunti yange bagikozesa obika pulezidenti nze tamale nasoma state yonna olinawo okoma okukola ki kuba manyi abavuga ebintu ebyo basookeramu enaalemu ne bawa ababuloga bamu sente kati edimeza yasimaya edimatako ali ku sente za balamu enaalemu yemuwa era buli kiseera akubiramu amuseveni omulanga bamuwe sente kati waliwo bali musetehouse abamuweereza sente ako kakojja omugezi nako kali ku sente za gavumenti kitegeera frederick lumbuyo oyo abamu abali muki mu bitongole ebyokwerinda be bamukozesa kati ebimu abyefumbira mulimu ebituufu mulimu ebikyamuso gwegwo mulimu gwaffe babuloga gwegwo bwegutyo bwegubeera tubeera ku numbers kitegeera tetufa ku pate tetufa ku biki sabout consolidating our numbers naye emitwalo ekumi obwedde abantu balinze kamesage ogizogerakonga eh, fenetitophotograhe eh, abazaagala nze tsitophotograhe netonimu otuwa magezi ki bwompa emitwalo kumi nyenda gikuddiza nze kasitayateekako kavalu nalebo Ah, ah, siri vulnerable naawe ensinfe abakuwa emisolo kubanga abantu ba uganda be bakuwa emisolo n'omusala gwo kati ate obatuuma vulnerable bayanditutumye fellow country men o country women hmm. aa ah, ka vulnerable nedda kambeereyeabazisuubira balaba tezituuka oloza zinatuuka bajja aa ekyo naye tekisoboka okubyeyosemu emasaka njagala nga bali ku lupapula abamu tebeemanyi mm. kati tekisoboka ani gwezo sente zoliko zebaagala okumanya nti bwatuuka tansasulira olugezigezi olumulyage n'amanyiira ennyina manye ebivuuka ebyo tebyagala kukola birowooza buli omu tayagala kukola agende abuuze ennyina kampuni zange oba yeyazitandikawo tumbaafu <laughs> ebivubuka ebyo bigenda maani ne bitumanyira biroza tuli kirasi yabyo kali notumya kalika kalika kani kano akalya sente za museveni aka kakazi akalina omwana omu basajja kumi na musanvu kano kakirowi bakalidde ridde eh, munoopu awo anti kaduka naye ebisajja bimulidde amwana omubasajja kumi na musanvu goloza lwaki asala emyaka ojja omutunulire ku ntumbwe eh, anti eh, kaduka eh. yonna yasiba bweti alinga bola bana tumalirize tumalirize tuviire banange mwebale nnyo mwenawena abadde ku tamale mirundi junior ku facebook page era ng'ali ne ku youtube wandikamu eh, tamale mirundi junior subscribe because uh, engeri gye yakyusemu bamanye bakyali abakyukamu akawunti zaabwe eza facebook zivaawo se yeyinza okuvaawo verisonsojja kuba omufuna ku channel ye yeah. ngamukozesewaobusimu Uh-uh, together yeah. put show your Faruko. Ah, yes. Thank you very much. Until when we meet, bless you. <laughs> Mm-hmm.